Nabi Musa tolak ataupun bunuh dengan tak sengaja. Tolak orang daripada Bani ataupun daripada kaum Qibti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ۖ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين Ayat 16 sampai 21 surah Al-Qasas. kisah Nabi Musa dah. Kita duk dengar, duk belajar. Allah Taala ada firman di sini. Setelah Nabi Musa tolak ataupun bunuh dengan tak sengaja. Tolak orang daripada Bani ataupun daripada kaum Qibti. Siapa kau orang tu mati? Maka Nabi Musa pun buat sekejut diri dia sendiri buat apa dia tak ada sengaja nak pergi mati tapi orang tu pergi mati ia merayu dengan sesalnya wahai tuhanku sesungguhnya aku telah menganiayai diri sendiri maknanya aku zoling diri sendiri oleh itu ampunkanlah apalah jua kiranya akan dosaku maknanya segala yang aku buat dengan tak sengaja ataupun kalau ada yang sengaja maka ampunkanlah dosa aku maka Allah Ta'ala menerima taubatnya sebab dia tak sengaja Nabi Musa waktu tu belum lagi jadi Rasul dalam tafsir mengatakan umur dia lebih kurang 30 tahun lepas tu umumnya Rasul-Rasul ni dilantik menjadi Rasul setelah umur 40 kecuali Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa Allah Taala latih dia jadi rasul ni belum pada maknanya belum pada 40 sebab dia pun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala naik ke langit pun umur masih muda, umur 33. Lalu mengampunkan dosanya. Maknanya Allah Taala ampun dosa Nabi Musa. Sesungguhnya Allah jua yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Ini ha, rayuwe daripada Nabi Musa kepada Allah tak anda. Maka Allah janji lalu. Rakyat katanya Allah ampun dosa dia. Dalam nota kaki 1304. Kematian orang itu berlaku dengan tidak sengaja dan kejadian itu berlaku semasa Nabi Musa belum lagi menjadi Nabi. Ha, saya dah rakyat saat ini. Setelah kejadian yang tidak disengka-sengka itu berlaku, Nabi Musa menyesal dan bertaubat lalu Allah Taala menerima taubatnya. Gitulah. Dengan syarat umum dah. Lepas tu manusia semua pun lagu tulah. Kalau sekiranya dia mengaku bahawa dia salah, dia minta ampun, dia bertaubat, maka Allah Taala selalunya ampun. Lepas tu Allah panggil semua orang-orang berimej utama sekali dan semua hamba dia kembali ke jalan yang tu bertaubat tubu ila Allah jami'a tubu ila Allah taubatan nasuha gitulah Allah taala royak di dalam Al-Quran banyak-banyak ayat wastaghfiru hendaklah kamu minta ampun dalam hadis-hadis Nabi Nabi pun royak sebagai hadis kursi yang mari daripada Allah Taala ya ibadi wahai hamba-hambaku innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar kamu salah silap siya malam wa ana aghfiru dhunuba jami'a akulah akan ampun dosa kamu semua fastaghfiruni aghfir lakum hendaklah kamu minta ampun dari aku nescaya aku akan ampun dosa-dosa kamu. Ha, ini no, ayat katanya kita manusia ni adanya salah, ada silap. Nabi-nabi ada tak silap salah? Ada tidak dinamakan dosa, tapi silap salah tu menjadi tabiat semula jadi manusia yang dinamakan insan. Alhamdulillah. Mari ayat yang ke-17 pula. Nabi Musa merayu lagi. Ia merayu lagi. Wahai Tuhanku, Demi nikmat-nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku. Ini Nabi Musa royak. Gapo tu? Tuhan pilih dia sebagai orang yang baik, bersih, tidak syirik dan nampak dah. Ciri-ciri ataupun nampak dah. Alamat bakat-bakat katanya dia akan menjadi rasul. Dia sendiri pun tak tahu katanya jadi rasul, tapi Allah tak ada royak di dalam surah ni dari suratul qasas ni. Rayak kepada mu' dia. Allah Ta'ala wipahir kepada mu' Nabi Musa katanya. Budak ni akan jadi seorang rasul di masa depan. Lepas tu setiap orang yang akan jadi rasul ni. Allah Ta'ala jaga hidup dia. Akidah dia. Amalai dia. Percakapai dia. Makan minum dia. Itu tanda katanya. Tanda baik dia. Bagi seorang yang Allah Ta'ala nak jadi molek juruh dia jaga sejak daripada kecil-kecil lagi. Dia tak serupa dengan kita. Kita maksud di sini, kita manusia tamada ni. Kadang-kadang, jadi molek tu teka umur 30-40 Baru jadi molek. Tapi teka duduk muda, Masya Allah, lobe, karuk, curi, mabuk, kaya, katok orang. Bawa lepas pada tu, pak tu, hmm, sesarah aku. Wasa nak mengaji. Tapi wak akan cerdik dia. Dia bukan arti bodoh. Dia cerdik, dia bijak. Tapi dia guna cerdik dia tak pandai. Waktu muda-muda dulu. Bawa mari akhir-akhir. Mula mengaji, mula tahu gotu, tahu gani. Siapa kau boleh ngajar dia jadi acan, jadi keru, Jadi ustaz. Setengah-setengah dia. Tapi kalau kira dulu, eh, ni. Paling alik belakang, tengok, oh sejarah aku lah, teruk. Setengah-setengah orang yang kata lalu aku lebih dah kera lagi dulu. Lobai, karuk. Tapi learning yang mari jadi molek. Tu pun ada sebab. Musabab dia panggil. Ada timah, tipai bagi orang tu. Sebab apa boleh dia jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Tapi umumnya, orang yang Allah Ta'ala jaga, nak jadi molek hidup dia, sejak daripada kecil-kecil lagi. Tuhan jaga. Ngaji dia pun molek. Jab bersaing pun molek makan minum molek Masya Allah Nabi Musa pun kaya Qala Rabbi bima an'amta alaiya falan akuna zahiran lil mujrimin Ia merayu lagi wahai Tuhanku Demi nikmat-nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku Peliharalah akan daku Supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongnya yang bersalah Ini Nabi Musa Mitok supaya dia mai kiau kong mai kau kai urusan hidup dia dengan orang yang bersalah orang berdosa dan tak ada masuk di dalam kelum orang-orang yang tak berjuru kita pun lagu tu ke setiap orang Islam lelaki perempuan jangan duduk di dalam kelum orang-orang yang lobe karuk buat-buat dosa dan sebagainya tak boleh walaupun kita rakyat katanya kita tak ada buat dosa saya misal mudah-mudah ni tak? Kita duduk sekali di meja orang minum arak. Kita minum TA. Walaupun kita makan kafe, makan TA. Orang tengok. Orang lalu pak tengok. Jebu arak duduk depan. Orang tak suka katanya molek lah kita. Tu saya misal mudah-mudah tu. apa tah lagi. Kita misal dengan benda yang lebih besar daripada meja yang ada arak. Orang tak ada skor lah katanya kita tak minum arak dah harap dekat depan walaupun kita makan TA harap dengan TA lebih kurang lah cahaya dia walaupun kita makan dalam cawe dia tu makan dalam jebur ataupun makan dalam gelah hak bubuh hai batu dan sebagainya ambil harap bubuh ha sebab itulah Misa macam tu tu nak we gambar katanya kita jangan kong. walaupun sikit dengan kelum orang-orang yang tak berjuru terutamanya orang-orang yang buat maksiat nama kita tu ada juga dalam senarai Orang-orang hak pasang tak tak molek. Ha tu Nabi Musa dia berdoa minta supaya dia tidak apa menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah. Alhamdulillah Allah Taala terima doa dia. Tapi duduk di dalam bandar pada waktu tu. Bandar artinya bandar Mesir lah. Waktu tu setelah dia mengaku katanya dia salah. Sekali lagi orang hok kiau kong dengan dia saat ni iaitu kaum Bani Israel dengan Qibti. Ada lagi dok kiau kong. Sebab apa? Nabi Musa ni habis cakap dah. Berasa katanya salah benda hok dia buat. Dia minta apung dah. Tapi kemudian daripada itu tinggallah ia di bandar Mesir dalam keadaan cemas. Cemas makna apa? Kriat. Bosoh-bosoh. Sambil mendengar-dengar berita mengenai dirinya. Orang okay, mula pakat kecik belakang. Ini kalau dia kita tengok. Kisah pasal ni ayat-ayat pasal ni, Supa dengan kisah Nabi Yusuf salam. Nah, ketika Nabi Yusuf duduk di dalam istana Aziz ataupun duduk di dalam istana Raja pada waktu tu bini raja sendiri yang nak kainak Nabi Yusuf. Ha, tu gitulah. Berita pun jadi pecah kepada orang luar. Sehingga orang-orang pakat kecek tu herayak di dalam Quran. Wa qala niswatun fil madinati mura'atul azizi turawidu fataha an nafsih. Qad syagafaha hubba. Orang-orang tinu luar tu pakat kecek belakang. Sebab apa? Berita yang pecah di dalam istana maka orang pakat kecek jadi buah mulut. Royak katanya, bini menteri tu, eh, duk kenal kau budak comel, weh, dalam istana. Nampak supongan menteri, bini menteri tu gila dah. Ha, ni saya tak ada terjemuh. Saya sendiri dah. Qad syarafaha hubba. Iaitunya, nampak supaya menteri, bini menteri tu saat ni, gila dah. Bukan arti gila tak dah. Gila kepada budak tu saat ni iaitu Nabi Yusuf alaihi salam serupa juga cerita yang ada di dalam suratul qasas apabila berlaku pada waktu tu Nabi Musa tak ada dia buat depan orang ramai-ramai dia tengok orang dua orang duk balah satu klub satu orang ni klum dia satu orang lagi klum qibti maka Nabi Musa pergi tolak orang qibti tu saat ni mati Berita tu mula pecah, mula gagal di dalam bandar Mesir pada waktu tu. Wallahu alam saya tak ada tengok dia dalam tafsir katanya bandar yang dikehendaki di sini, bandar Mesir tu Al-Qahirah ke, Al-Uqsur ke, Aswan ke, wallahu alam. Sebab tengok kepada istana Firaun ya ada-ada di Al-Uqsur, di Tangtontai negeri Mesir. Tapi kubur Firaun duduk di Al-Jizah Duduk di antara apa? Dia panggil belah Mesir tu jadi dua. Hak dekat ni Qahirah, Kairo tu. Pas hak ni Jizah. Ha tu. Kubur Firaun yang dinamakan piramid tu. Duduk alik Jizah. Wallahu alam lah. Hak ni kena tengok dalam tafsir lebih panjang lagi. Tapi di badan Mesir pada waktu tu orang pakak-pakak kecek ha Nabi Musa. Eh Musa bunuh orang weh. Eh anak Firaun bunuh orang sebab terkena Nabi Musa ni anak Firaun anak pelihara Firaun. Masya-Allah. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kepadanya semalam semalam di sini artinya kemarin. Jangan kita faham apa ni? Semalam tu semalam mekun, tapi istilah semalam ni dalam bahasa Melayu Malaysia nah. Semalam artinya kemarin. Ha tu. Bila sampai? Oh semalam. Kita duduk pahal katanya semalam, makan, pukul tujuh, pukul lapan. Dia kata, saya sampai uh, selepas asar. Eh. Macam mana semalam lepas asar? Itu ha, istilah dalam kecek. Kalau tengok kepada bahasa Arab, dia sebut penuh lalu dah. Gapa? Fa idzal ladzi bil amsi. Al ams artinya kemarin. Nah, Nak sebut bagaimana? Eh? Ya istilah bahasa Melayu. Istilah bahasa Melayu dia panggil semalam tu maknanya kemarin. Tapi bahasa orang putih dia sebut kena. Dia sebutnya yesterday. Yesterday maknanya kemarin. Semalam dia panggil last night. Sebut kena lah dah. Wallahualam lah. ni istilah bahasa bahasa Melayu. Orang yang minta pertolongan dengan Nabi Musa kemarin tu, memanggil, meminta pertolongannya lagi. Kemarin tu, orang ni lah juga rayak ke Musa. Musa, mari, mari, tolongku, tolongku. Kibeti ni nak nak bunuh aku. Nabi Musa bertolak orang tu mati. Hari ni orang tu lah juga. Mari jumpa dengan, dengan Nabi Musa. Minta tolong pula. Jadi, nak rakyat katanya, tualak orang tu lah kemarin dengan hari ni. Kenapa? Kenapa? Memanggil, meminta pertolongannya lagi. Musa berkata kepadanya. Ini Nabi Musa mula anak marah. Eh? Sesungguhnya engkau ini orang yang nyata sesaknya. Ya, tak gitu. Mung ni nampak geleweng ni. Kemarin mung minta tolong aku, takut orang kibeti bunuh mung. Aku pun kita olok orang tu siapa mati. Latih-latih hari ni mung mari minta pulak. Minta apa tu? Ada minta pertolongan nak wi Nabi Musa bantu dia, tolong dia dalam satu-satu hal. Cerita tak habis lagi dah, tapi masa habis dah. Duduk di ayat 19. Falamma arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahumā qāla yā ya Mūsā. Nah, tak ada kena terjemuh lagi. Esok insya-Allah kalau tak ada uzur gapo, kita mari sambung semula kisah Nabi Musa alaihi salam dengan orang-orang yang ada pada waktu itu. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.